Bilinir odam zoti Aslına tartarıladi Bilinir odam zoti Ajdodi tartarıladi Ming shag'alni hara savti Bir yo'l var sezina gelmez Bir yo'l var sezina gelmez Ming shag'alni hara savti bir yol var sizine gelmez Bir yol var sizine gelmez Yazgıt insanın tavsi Farzand qaytayib tudosi Yazgıt insanın tavsi Farzand qaytayib tudosi Dünyani mavli dunyosi O'g'lini qizini gelmez Oğluna kızına gelmez Dünyanın mağlı dünyası Oğlana kızına gelmez Oğlana kızına gelmez Hayır gez dünya onu dendi Ama bu vatana bendi Meyli gez dünya onu dendi Ama bu vatana bendi Yautinli şekeri kandı Yurtumlu duzuna gelmez Yurtun duzuna gelmez Ya tilli şekeri kandı. Yurtun duzuna gelmez Yurtun duzuna gelmez Yaxşı gəb coşqun canım Adamlı sizinlə davım Yaxşı gəb coşqun canım Adamlı sizinlə tumanla davlat kavni bir davlat sözüne gelmez bir davlat sözüne gelmez tumanla davlat kavni bir davlat sözüne gelmez bir davlat sözüne gelmez bir davlat sözüne gelmez